hartlik welkom by ons Bybelskool, ons Bybelreis uit God se kosbare, kosbare woord. Ons gaan vir so klompie reise en 'n klompie weke stil staan by die breë tema lees die Bybel reg, dan glo jy reg en dan glo jy beter. En ek wil sommer so in geloof vra dat die Here vir ons deur sy Heilige Gees in die volle waarheid sal lei en dat hy soos dit altyd my verwagting is, 'n klompie ou en nuwe skatte uit sy kosbare woord na vore sal bring. Ek wil met name stil staan as ek mag saam met jou by 'n klompie van die belangrikste waardes en norme en gebruike wat in die Bybelse wêreld aan die orde van die dag was en wat jy net moet ken as ons keurige verantwoordelike lesers van God se woord wil wees. Ons doen 'n Bybelskool en ons doen moeite om by 'n Bybelskool betrokke te wees soos hierdie omdat ons glo jy en ek dat God se woord reg gelees word uitgelê en gehoor moet word. Ja, God se woord se boodskap is eenvoudig genoeg dat die kleinste kindjie en die oudste mens dit eenvoudig kan verstaan. Jesus is die Here en dat ons in hom moet glo. Dit is nie ingewikkeld nie. Maar dit beteken nie die Bybel is met eens verstaanbaar, maklik leesbaar en maklik uitlêbaar nie. En daarvoor gee die Here gawes. Van die vroegste kerk af, selfs in die Ou Testament was daar die gawe van die rabbies, die skrifuitleggers en in die tyd van die Nuwe Testament hoor ons die gawe van leraars. Ons het die term leraars soms maar net gebruik vir 'n dominee of 'n pastoor, maar dit didaskalos is die persone wat begaafdes deur die Heilige Gees bedoel ek om die skrif uit te lê, soos Filippus Onthou jy in Handelinge 8 wat daarop die pad uh, met die Ethiopier gaan praat wat vir hom sê as hy die Bybel lees, ek het niemand om dit vir my uit te lê nie. Daarom gaan ons met mekaar besig wees om ja, die Heilige Gees as die groot uitlegger te ken, maar ons moet ook moeite doen. Ons het die beste eksegeet, die Heilige Gees. Eh, Jesus sê in Johannes 14, hy het gekom om ons in die volle waarheid te lei en hy help ons daarmee. Maar dit beteken nie jy en ek moenie baie moeite doen om hierdie woord van God reguit te lê nie. Al die chaos in die kerk en in die wêreld van die kant van godsdienstiges af is omdat hulle God se woord verkeerd uitlê, lukraak uitlê, 'n teks gryp en hardloop daarmee. Hoe ons sou ure lank kon praat oor al die Bybel misbruike. Ons sien dit deesdae, ag en verskoning as jy maar so vliegtye hoor hier waar ek bly uh is ek onder die vliegtye se uh, se spervuur. Uh maar ek gaan nou maar net so voort. Dit is deel van my lewe. Um veral deesdae rondom die eindtyd het ons al gesien wat mense nie kan aanvang met Bybeltekste nie oor die anti-kris en oor Openbaring 13. Jy noem dit en mense gryp sommer net 'n Bybelteks en hardloop daarmee. Nou kom ons sê net dit vir mekaar ten aanvang. God se woord um bestaan uit Bybelboeke. God is nie 'n vers God nie. Hy is 'n God wat vir ons Bybelboeke gegee het. Dis lewensbelangrik. Mense sou gedog het almal weet dit, maar lyk vir my dis nie so nie. Vandat Bybelverse kunsmatig in die Bybel ingevoeg is, het mense hierdie beginsel vergeet. Nee, Bybelverse was nie van die begin af deel van die Bybel nie. Dit was eintlik nooit deel van die Bybel nie. Bybelverse soos ons dit ken, kom uit die 16de eeu, nou die dag in terme van tyd. Toe het uh, een ou Bybelverse ingesit. En hoofstukke kom daai die 13de eeu. Uh eh, toe Paulus sê nou maar die Galasiërbrief geskryf het, het hy net 'n brief geskryf met ses hoofstukke soos wat dit toe nou later hoofstuk is en later bevers is. Of die groot Genesis se 50 hoofstukke was net een boek of Handelinge se 28 hoofstukke. God praat by wyse van Bybelboeke. En as jy dit nie in ag neem nie, gaan jy tekste laat buikspreek. Ek sou kon verwys na 'n teks wat ons almal ken, Jeremia 29 vers 11. Terreg ook een van die belangrike tekste. Mense haal dit graag aan dat God goeie dinge bedink. Maar sien nou net jy gaan lees dit in die konteks van Jeremia 29, dan kom jy agter dat dit 'n brief is aanballinge wat Jeremia skryf terwyl Jerusalem self um, aan 'n draadjie hang terwyl die Babiloniërs besig is om hulle aan te val, is 'n klompie Israeliete al weggevoer in ballingskap. En nou skryf Jeremia om hulle te bemoedig. En hy sê vir hulle dat hulle daar in Babel huise moet plant, dat hulle in die stad betrokke moet wees. God is ook daar in die vreemde. En dan sê hy vir hulle um, oor 70 jaar sal God hulle terugbring. Dis die goeie dinge wat God bedink. Sjoe, maar baie mense gryp net daai teks, ruk hom uit daai konteks uit. Want so by so het ehm het mense mos nou nie verse in briewe nie. Ek het nog nooit 'n brief gesien behalwe nou digterlike briewe wat verse in het nie. So omdat ons Jeremia 29 met verse vol gemaak het. Lees mense net vers 11 en vergeet vers 10 dat die goeie dinge wat God bedink eers oor 70 jaar vir sy volk sou wag. Daarom het 'n Bybelvers altyd 'n konteks. Jy mag en jy moet ook Bybelverse aanhaal. Maar jy kan nie net jou lewe bou op jou 10 gunsteling Bybelverse wat ek sien baie Christene doen nie. Hulle vat Openbaring 13 vers 16 tot 18 die merk van die dier, maar hulle lees nie Openbaring 14 die merk van God op gelowiges nie of Openbaring 7 of Openbaring 3 of Openbaring 20 en 21 dat God ook sy mense merk. Nee nee, dit stel hulle nie belang nie, maar die merk van die dier, dit wil almal weet wat beteken dit. Daarom wil ons graag verantwoordelike Bybellesers wees. En daarom sê ons vir mekaar heel eerste, een van die belangrikste dinge wat ek altyd vir myself sê en vir elke student wat ek oplei, en elke Bybelskool wat ek hou, lees die Bybel verse binne Bybelboeke. Weet hoe praat God in Bybelboeke? So, as ek iets lees oor 'n bepaalde vraagstuk, moet ek eers die konteks ken. As ek wil weet, sê nou maar, hoe dink Jesus oor die term seun van die mens waarmee hy na homself verwys? En ek vra dit dikwels vir Christene, eh, wat het Jesus bedoel toe hy gesê het hy is die seun van die mens? Ja, dan sit daai ouens en hulle spekuleer en hulle hardloop rond. Dan sê ek vir hom maar wat wat wat sê die konteks? Sê nou maar ons vat Markus 8 tot 10 waar Jesus dit 3 keer gebruik in 'n bepaalde konteks. Elke keer sê hy hy is die seun van die mens en hy gaan sy lewe verloor in Jerusalem. Hy gaan doodgemaak word. Markus 8, Markus 9 en weer 'n keer in Markus 10. Dan kom ek mos nou agter hoe Jesus bedoel die seun van die mens is. Of as ek in Matteus 8 lees dat die seun van die mens nie 'n plek het om sy kop neer te sit nie. Of as ek in Markus 14 lees dat die seun van die mens weer op die wolke gaan kom. As ek dus die teks in hulle konteks lees en later kan ek dit dan saam met ander Bybelboeke verstaan. Dan kan ek mos nou mooi agterkom hoe Jesus die seun van die mens term gebruik. En dan kan ek nou gaan sien in die Ou Testament by Daniël hoofstuk 7 hoe Daniël gepraat het van 'n seun van die mens. En as ek nou nog meer detail wil hê, kan ek na die boek Esegiel toe gaan. Want God spreek om die heeltyd eintlik in Hebreëus aan as die as as seun 'n mensekind, 'n seun van die mens. En so bou ek goeie teologie uit die Bybel uit. Dan lê ek die Bybel uit en nie in nie. Want hier is maar een van die groot misdade wat baie ouens teen die Bybel pleeg. Hulle lê in. Hulle kom met hulle idee van die anti-kris, of met hulle idee van ehm die eindtyd of met hulle idee van sê nou maar die seun van die mens of die doop of die spreek in tale en dan druk hulle dit op een teks af. Maar wanneer ek eers al die tekste in hulle Bybelboeke lees, dan Bybelboeke met mekaar vergelyk en dan Ou en Nuwe Testament met mekaar vergelyk, dan kan ek tot 'n verantwoordelike posisie kom. En daarom wil ek saam met jou 'n bietjie die agtergrond van die Bybel in hierdie reeks benader. Uh maar ek wil eers hierdie paar belangrike paaltjies inkap. Ons lees Bybelboeke. Ons verstaan nie eens hoe werk 'n bepaalde Bybelboek. Wat is 'n wat wil God deur 'n bepaalde boek sê? Dan gaan ons en vergelyk boeke en dan moet ons onthou daar's 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. Die kruis staan tussen die Ou en die Nuwe Testament. En daarom kan ek nie maar net luk raak Ou Testamentiese tekste vat en boor die kruis spring nie. Ek sien baie keer die ouens wat so oor goeters dink soos bloedlyn vloeke. Hulle gebruik die Ou Testament, maar jy sal sukkel om in die Nuwe Testament dit te regverdig. Want hulle het vergeet die kruis het iets kom doen. Of ons lees in die Ou Testament in die Psalms dikwels dat ons ons vyande moet haat. Ons moet hulle selfs die dood inbid, hoor ons daar in Psalm 137. Dat eh uh, die psalmskrywer selfs bid dat die Babiloniërs se baba se koppe met klippe stukkend gekap word. Nogal erg. Maar nou weet jy mos in die Nuwe Testament, jy kan dit nie meer so doen nie. Christus het iets kom doen met die Ou Testament. Hy het dit kom vervul, hy het dit kom betekenis gee. Nee, dis nie nou nutteloos nie. Maar jy moet dit tog deur die Nuwe Testament lees. En jy moet ook onthou die Ou Testament het oor 'n paar duisend jaar ontstaan, al die boeke, die 39 boeke van die Ou Testament. En die Nuwe Testament, wel, die boeke van die Nuwe Testament het min of meer so tussen 60 tot 100 jaar was al die boeke op skrif van die Nuwe Testament. So in die Ou Testament moet jy versigtig lees. Jy het ontwikkeling. Aan die begin het mense nog op 'n sekere manier oor God gedink. En soos wat God homself meer en meer bekend maak, het dit al hoe duideliker geword wie hy is. En dis eers by die Nuwe Testament wanneer Christus kom, die woord wat mens word, dan het ons die kan ek sê volle openbaring van God. Ja, God is meer as alles wat in die Bybel staan, maar hy's nie anderster nie. Maar daarom moet ek God se woord reg ken en reg uitlê. Oog en as jy nou gesê Stefan, dis harde werk. Jy's reg. Ek spandeer my hele lewe, elke dag van my lewe aan God se woord, dis my roeping. En ek weet jy het nie altyd die tyd nie. Maar weet jy wat? As jy sê dis God se woord, dan maak jy tyd daarvoor. Ek vergelyk dit altyd met 'n huwelik. Ek meen, as jy sê jy het jou vrou lief of jou man lief of in 'n ouer-kind verhouding, jy het jou ouers en jou kinders lief. Dis die eerste ding wat mens doen. Jy maak tyd vir mekaar. En ons hou daarvan om te sê kwaliteit Nou as iemand vir my sê God is hulle Here en Christus is hulle verlosser en na 20, 30 jaar weet hulle nog nie wat in die Bybel staan nie, dan wil ek amper sê soos wat een of ander filmster, filmmaker in Suid-Afrika gesê het, you must be joking. Nou die dag sê iemand vir my, ag nee wat, hulle hulle is nie so ernstig oor die Bybel nie. Sê ek nee, ek kan so agterkom. Maar maar julle wil hê God moet ernstig oor julle wees. Hy gee sy woord aan julle die woord wat julle sal laat groei, wat julle sal laat toeneem in heiligheid, wat julle sal help om waarheid en leuen te onderskei. Maar jy sê nee, wat is te ingewikkeld? 'n Toeboek. Lyk vir my net so nou en dan as iemand iets wil weet, dan moet ons gou die Bybel oopmaak en iets kry. Nee, nee, nee. Maar nou, so ons sê vir mekaar vanoggend en vandag en vanaand wanneer jy ook al kyk, God se woord moet reguit gelê word. God praat in Bybelboeke. God praat in testamente. Ons moet weet wat die kruis met die Ou Testament en met die Nuwe Testament doen. Die lig van die kruis val agtertoe na die Ou Testament toe en skyn vorentoe oor die hele Nuwe Testament en na ons lewens toe. En nou, nou kan ons so 'n bietjie begin. Ek wil graag dan nou met name in hierdie tyd in hierdie paar weke saam 'n klompie Bybelse waarde, waardes, norme en gebruike aan die orde stel. Wat as jy dit onthou, jy in staat gaan stel as jy hom by baie tekste uitkom en ek gaan ook in die proses sulke tekste aan die orde stel. Ai, hier gaan nog 'n vliegtyg. aan die orde stel. En en en in die lig van hierdie algemene waardes waar binne die Bybel ontstaan het, uh jou dan help om die Bybel beter te lees. Nou die Bybel ontstaan in 'n sekere kultuur. En as ons dit ignoreer, gaan ons die Bybel nie verstaan nie. Hulle het ander taal gepraat, die Ou Testament hoofsaaklik. Hebreëus, hier en daar bietjie Aramees en Daniël 'n stukkie in Jeremia. Die Nuwe Testament slegs in Grieks. So, God het in die Nuwe Testament, soos ek altyd sê, opgegradeer. Ek sien altyd wil die ouens altyd Hebreëse name vir God ken en Hebreëse dinge aanhaal en al die name vir God is altyd Hebreëse name, dan vra ek altyd vir die Christene, ja, en en en wat van die Nuwe Testament? Hoekom ken julle nie al die name van Christus nie? Hoekom ken julle dit nie in Grieks nie? Want God praat Grieks in die Nuwe Testament met sy kerk. En in die Ou Testament Hebreëus. Hoekom? Wel die Ou Testamentiese mense het Hebreëus gepraat. Teen die tyd as die Nuwe Testament begin, is Grieks die wêreldtaal ou Alexander die Grote daar in die 4de eeu voor Christus die hele wêreld begin oorneem, daai magtige Macedoniese prins en generaal. En toe het hy gesorg dat Grieks die nuwe wêreldtaal word, daar van Macedonië af al die pad. En so praat al die Nuwe Testament skrywers Grieks en hulle skryf van Grieks. Paulus kan Hebreëus ook praat, dis 'n ander gesprek, maar maar ehm um, Grieks is die taal van die Nuwe Testament. Nou moet ek die Grieks ken, ek moet die Hebreëus ken en ek moet die kulturele gebruike ken. En ek vat vandag so een. Die primêre waarde en norm wat sonder dat mense eers nodig gehad het om dit te definieer of om te omskryf, die primêre waarde van die totale Bybelse wêreld. Ons praat gewoonlik van die Mediterrane wêreld, van die hele wêreld waar binne die Bybel ontstaan het is eintlik grens eintlik aan die Midditerreense wêreld. Israel, Egipte, ah, al die plekke van die vroeë kerk. Ehm um, daardie antieke Midditerreense wêreld het een primêre waarde gehad. Reg deur die tyd van die Ou en die Nuwe Testament. In Engels honor and shame, eer en skaamte. Jy en ek leef in 'n wêreld waar kapitalisme en individualisme dalk die primêre waardes is. is. Geld bepaal jou waarde, jou eie identiteit. Jy wil doen wat jy wil. Ons is mos nou in 'n wêreld waar waar mense mos hulle eie identiteite wil hê. Jy kan selfs jou eie seksuele identiteit kies. Bly vir my net verstommend. Ons laat geen kind toe om in 'n motor te ry voordat hulle 16 is nie, maar deesdae lyk dit vir my kan kinders nou hulle eie seksuele identiteit kies skaars nadat hulle gebore is. Hoe dit ook al sê. Die Nuwe Testament en die Ou Testament leef in 'n wêreld waar honor and shame geld. Kom ek verduidelik. Eer en skaamte het nie gegaan oor geld nie. Jy is gebore met eer of nie. Daarom in die Bybelse wêreld en as ek nou praat in die Bybelse wêreld sê ek nie dit staan alles in die Bybel nie. Dis die wêreld waar binne die Bybel uh, begin het. En dikwels is die Bybel baie krities oor hierdie waardes en ek sal moeite doen om aan die einde te wys hoe Jesus die hele beginsel van eer en skaamte kop onderste bo gedraai het. Maar ons moet eers gou hierdie honor and shame verstaan, want dit is reg deur die Bybelse wêreld die die norm. Honor and shame het jy gekry deur geboorte. Daarom het die mense nie vir jou gevra wat het wat jou kwalifikasies nie. Hulle het altyd vir jou gevra wie is jou pa? Want jou eer loop deur jou pa. En ons sal 'n volgende keer sien het was a man's world Die man was die baas. Dit was patriargaal. Vrouens was so 'n bietjie tweede klas. Nie in die Nuwe Testament nie, kom daarby volgende keer as ons daaroor praat. Maar maar dit was a man's world en mans het geslagsregisters gehad en as jy as as mense vir jou gevra het, sê vir my wie is jou pa, dan weet ek wie's jy. Die appel val nie ver van die boom nie, like father like son. So jou identiteit is deur jou pa bepaal. Tweedens deur die plek waar jy gebore is. Onthou jy daar in Johannes 1 waar Nataneel hulle praat oor Jesus, dan sê hulle ons het die Messias gevind, Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Dan is daar verstommendheid daaroor, want dis nie 'n eerbare plek nie. Ek sal terugkom as ek volgende keer bietjie daaroor praat. Maar met jou eer het jy gekry deur geboorte, deur die stad of dorp waarin jy gebly het. En as jy nou in 'n oneervolle dorp was soos Nasaret, dan het jy nie eintlik eer gehad nie. Dis hoekom dit so skokkend is Jesus se optrede. Maar as jy nou in Jerusalem was of in Rome was, so eer kry jy deur geboorte. Jy kan eer ook verwerf. Mense het eer verwerf as hulle iets goeds gedoen het. Sê nou ek het iets goed gedoen vir die keiser of 'n koning, dan kan hy eer aan my bewys. Um Abraham wat vir Melchisedek dien, die Hebreërskrywer sê dan dat dit is baie eer hoe belangrik Melchisedek is laat selfs Abraham en die Lewiete eintlik by hom inval dan ontvang jy eer van die persoon bokant jou en uh, jy kon ook vir eer beklei het uh, jy ken die flieke onthou jy die ou flieke van die swaardgevegte die Franse um, iemand beledig jou dan tik jy hom so met 'n handskoen deur die gesig en dan reël jy soos die Engelse sê 'n duel 'n swaard geveg om jou eer te beskerm. Of as iemand jou ma beledig het, in die antieke wêreld was dit en is tot vandag toe, as jy iemand se ma gevloek het, dan is die familie se eer aangetast, dan moet jy dit verdedig. Dis daarin waar 2 Samuel 15 waar Absalom sy halfbroer doodmaak wat sy wat sy suster verkrag want sy eer is aangetast, sy familie se eer is aangetast. En Dawid wil eintlik nie iets daaraan doen nie. Jy onthou die hele spanning tussen Dawid en Absalom vir jare. Uiteindelik bring Dawid se leeroowerste vir Absalom Jerusalem toe. En dan begin eh, Absalom die stad opmaak teen sy pa sodat Dawid uiteindelik moet vlug. Maar dit gaan oor eer. Of die stories van Jakob hulle as die broers en almal um, of sy sy sy swaars die mense doodmaak in stede. Dis alles gevegte vir eer die hele antieke wêreld hardloop op honor en shame. Jy erf dit, jy kry dit by jou pa. Soms word dit aan jou gegee en soms kan jy beklei daarvoor. Um eer is die hele grondslag waarop die antieke wêreld hardloop. Um om eer weg te gee is die grootste dwaasheid ooit. Eer lê in jou bloedlyn, in jou geslagsregister. Daarom was geslagsregister so belangrik in die Bybelse wêreld. En daarom het net mans geslagsregisters. Jy kry nie in die Bybel nie behalwe op een plek. Ons praat volgende keer daaroor. Uh, 'n 'n vrou se naam eintlik in 'n geslagsregister nie. Net mans het eer, want dit was 'n mans wêreld. Vroue was tweede klas burgers. Hulle was laer as mans beskou meeste van die tyd. Nie in die Bybel nie, maar ek praat nou van die wêreld rondom die Bybel. En en en en hierdie eer het jy met alles in jou verdedig. As iemand jou eer aantas, veg jy daarvoor, want dis al wat jy het. Om eerloos te wees is verskriklik. Binne hierdie wêreld, ons laaste stukkie vandag in ons Bybelreis, daag ons Here Jesus op. In hierdie wêreld waar mense hulle eer so belangrik ag. En nou kom Johannes in Openbaar in, in Johannes 1 en hy sê Jesus het sy eer kom wys. Die Griekse woord doxa Doxa is die Griekse woord vir een van die Griekse woorde vir eer. Nou vertel Johannes vir ons in Johannes 1. Jy ken daai teks. God was daar in die begin, eh, was Jesus as die woord by God en hy was God self en hy is God self. En en toe het hierdie woord mens geword. Die Logos neem 'n lyf aan. Nou lees ons in Johannes 1 vers 14 en hy het sy doxa. Hy het God se eer kom wys af wat hy het as die enige gebore seun, die seun wat van ewigheid af by die Vader is. En nou vertel die Johannes die evangelie vir ons as jy dit lees deur hierdie eer en skaamte model. Dat want ons weet mos eer hardloop in 'n familie en Jesus is die seun van God, hy het die meeste eer in die hele heelal. Nou hoor ons hy is van ewigheid af by die Vader, Johannes 5. Maar ons hoor daar in Johannes 1 dat hierdie wêreld in die donkerte is. Hierdie wêreld is duister. Jesus het met ander woorde agtergekom hierdie pragtige wêreld wat sy Vader gemaak het en met eer oorlaai het. Hierdie wêreld het um het donker geword. Hulle het eintlik God se eer gesteel. Paulus sê dit ook in Romeine 1. God het homself geopenbaar, maar toe maak mense in die plek van die ware God afgode. Jy ken daai groot Romeine 1 vers 17 tot en dit het God baie ontstel. Maar nou kom Jesus om sy Vader se eer te herstel. Hy kom na hierdie donker wêreld toe. En in Johannes 5 lees ek dat hy dat hy vir vir vir die mense sê ek het in die ewigheid gesien wat my Vader doen. Hy het lewe en hy gee lewe en hy het die mag om te oordeel en hy oordeel. En nou die Vader alles aan die seun gegee. En wat kom doen die seun? Hy sê, "Weet julle wat gaan ek doen? Ek gaan julle nie straf nie. Ek gaan my Vader se familiehuis groter maak. Ek gaan vir julle plek berei, Johannes 14. Maar ek gaan mense tot geloof bring en ek gaan hulle weer kinders van God maak. Johannes 1:12. Elkeen wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God te word. Ek gaan my Vader se eer hier op aarde herstel en vertoon. Hoe gaan ek dit doen? gaan gekruisig word en almal wat in my glo daar aan die kruis ehm uh, gaan ek deel maak van my familie. Ek kom vir hierdie uur om my lewe af te lê sodat elkeen wat in my glo nie verlore sal gaan nie. En daarom hoor ek oor en oor dat Jesus 'n nuwe definisie van eer bring. Hy is die een wat sy Vader se heerlikheid wys, maar op 'n vreemde manier, né? Op 'n vreemde manier. Hy vertel vir ons daar in Johannes die seun van die mens gaan verhoog word aan die kruis. Hy sê dit vir Nikodemus. Soos wat Moses die slang in die woestyn verhoog het, gaan die seun van die mens aan die kruis verhoog word. So, dis 'n paradoks, hoor jy? In Jesus se lyding uh, is daar verhoging. Die koning se kroning beteken sy dood. Maar jy as 'n Christen moet nou hoor, in hierdie wêreld van die 1ste eeu waar binne Johannes sy evangelie skrywe, gaan alles oor honor and shame. Niemand verloor hulle eer nie. Dit kom saam met families. Um en nou kom die Here Jesus en sê julle het God se eer weggevat, maar ek gaan dit teruggee. Julle wêreld is so donker van die sonde, maar ek is die lig vir die wêreld. En daarom hoor ons hierdie pragtige uitsprake hoe Jesus as die ware oplossing kom om sy Vader se eer te herstel. Ek hoor byvoorbeeld uh in in in in in Johannes 6 dat Jesus sê ek is die brood wat vir ewig lewe gee, onthou jy. Ek hoor hoe hy byvoorbeeld in Johannes 10 sê ek is die deur en ek is die goeie herder wat lewe gee. Niemand gaan julle uit my hande uitruk nie. Ek hoor byvoorbeeld hoe hy in Johannes 11 daar by sy vriend Lazarus se graf sê ek is die opstanding en die lewe. En wie my glo sal vir altyd lewe. Ek hoor hoe Jesus in Johannes 14 sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. En ek hoor in Johannes 15 hoe hy sê ek is die ware wingerdstok. Wie in my bly en ek in hom sal baie vrug dra. So, so. Ek kan nou die Johannes Evangelie vars en nuut lees omdat ek weet Jesus Jesus ehm um, het 'n nuwe definisie van eer en skaamte. Maar Paulus wil dit so 'n bietjie anderster beskryf. Hoor net hoe beskryf Paulus dit aanvullend, nie teenoorstaande met Johannes nie, maar aanvullend tot Johannes. Skryf Paulus in Filippense 2 'n lied oor Christus se eer en skaamte. Hy sê in vers 5 dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n godgelyke wyse nie beskou as iets waarna hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Stop. As ons in die eerste eeu in Filippi geleef het, die stad Filippi aan wie Paulus skryf, sou ons in ons harte gebreek het. Ons sou gesê dis onmoontlik. Geen god, die afgode van die Grieke en die Romeine sal so iets doen nie. As die gode op aarde rondloop, wys hulle hulle heerlikheid, bedoelende nie soos Johannes 1 dit beskryf nie, maar dan kom die gode met hierdie hierdie blink kleure en hierdie um, weerligstrale en hulle sweef so bo die aarde. Maar jy kom en sê vir ons Paulus, Jesus is gelyk aan God en hy gee sy eer weg. Dis presies wat hier staan. Hy het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie. Hy het homself verneder. Hy het sy eer weggegee. Die kerk het dit gemis deur die eeue. Ek bedoel in die 4de eeu, die eerste skilderye wat ons van Jesus weer kry, verf hom weer soos 'n Griekse godheid amper. In die 5de, 6de eeu, die kerk kon dit nie vat dat Jesus sy eer weggegee het nie. Jy moet maar gaan kyk al die skilderye van die middeleeue. Dis so 'n koninklike Jesus, omring deur pragt en praal. Hy sterf amper bloedloos aan die kruis, so 'n wondjie hier en daar en heiliges rondom hom. Alles is net goud en glorie. Hulle het Jesus heraangetrek, hergeklee, die ware Jesus. Ja, hy wys sy karakter, sy goddelike eer volgens Johannes. Maar Paulus sê hy verneder homself deur 'n mens te word. Nie net 'n mens nie. Toe hy toe hy 'n mens geword het, het hy die gestalte van 'n doulos aan te neem. Theos, Jesus is God. Theos, die Griekse woord, word 'n doulos na sy mensheid. 'n slaaf. Ja, hy is nog steeds God. Maar maar dis nie 'n rol wat Jesus kom speel nie. Met respek, dis nie soos 'n Hollywood akteur wat vir 30 jaar 'n rol aanneem nie. Wanneer Jesus mens word, verneder hy homself. Hy kom wys wie is God regtig. Hy wat die aanbidding het van al die engele, wat al die eer het van ewigheid tot ewigheid. Hy wat soos Hebreërs 1 sê gelyk is in wese en in afdruk en in karakter as die Vader, gee dit prys en hy word 'n slaaf. Hy verneder homself. Skokkend. Jy sal dit nêrens kry nie. Die vroeë kerk het 'n skokkende, skokkende boodskap. Hulle draai die appelkarretjie om. Ons het hom weer regop gekeer. Maar die vroegste boodskap van die Nuwe Testament is vol skok. Dis eintlik dit dit moet jou laat laat stop. Hoe kan jy sê dit is 'n god wat so iets doen? Geen Griekse god sou dit doen nie. Geen wonder nie dat Paulus vir die Korintiërs skrywe die kruis, die evangelie wat ons verkondig is dwaasheid vir die Grieke en onsin vir die Jode. Geen Griek of Romein kan dink hulle gode kan lei nie of hulle eer weggee nie. Geen Jood kan glo 'n Messias kan so iets doen nie. En dis die ware Jesus, die een wat sy eer weggee. Hy het hom verneder en hy het aan mense gelyk te word geword. Hy was soos ons, sonder sonde soos Hebreërs skrywer sê. Maar hy het gekies om die laagste mens te wees, nie net 'n mens nie, 'n slaaf. Slawe het geen eer nie. Aristoteles het gesê die verskil tussen 'n slaaf en 'n hond is dat 'n slaaf kan praat, dis al die ou Romeinse geleerde Varro het gesê slawe is lewende landbouimplemente. Slawe het die hele antieke wêreld gebou. Hulle was expendable. As hulle moeg is, dan maak jy hulle dood en kry nuus. Jesus word soos 'n slaaf. Hy kom nie met blink klere nie. Hy gaan slaap nie in 'n paleis nie. Hy hy gaan hy gaan in in Lukas 2 se taal uh, in 'n krib en herders Uh, uitgestote mense is die eerste ont, uh, gaste by sy geboorte hier op aarde. Vreemde Jesus, hy kom bly in um, in Nazareth, 'n one horse town waarvan die perd dood is, 'n afgeskryfde niks werd klein dorpie. Hy doen die meeste van sy optredes in Kapernaum, 'n ou klein gehuggie van 'n dorpie aan die aan die oewer van die see van Galilea. Dis die seun van God, die vergete Jesus. En toe het hy homself verder verneder sê Paulus in vers 8 tot aan die kruis. Hy was gehoorsaam tot by die dood aan die kruis. So as jy wil weet wie Jesus kyk, hy het alles. Hy gee dit prys, hy word 'n mens en hy word gekruisig. Die slegste enkele soort dood wat 'n mens kan sterwe is 'n kruisiging. Die mees eerlose dood wat jy in die antieke wêreld kan sterf is 'n kruisiging die mees makabre manier om dood te gaan is 'n kruisiging. As hulle jou van alle moontlike eer wil stroop en jou naam wil weggooi, kruisig hulle jou. Jesus sê dis wat hy gedoen het. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef. Hoor jy vers 9 en hom 'n naam gegee want mense eer is in jou naam. Mense vra jou nie, het ons mekaar sê, wat jou kwalifikasies nie. Hulle sê sê vir my, wie is jou pa? Wat is sy naam? Wat is jou dorp se naam? En omdat Jesus dit gedoen het, het God hom verhoog sodat in die naam van Christus elkeen wat in die hemel en op aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou bely: Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. So eer Jesus gee dit weg. En nou kom Paulus en hy sê vers 5: Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar in Christus Jesus was om eer weg te gee om eer te deel, om eer op te gee. Dieselfde gesindheid as wat in Christus is. Ons sê vir mekaar vandag by ons eerste reis, ons moet die Bybel reg lees. Ons moet nie Bybelverse uithaal nie. Ons mag nie lei aan versites nie. Hierdie mense wat net 'n paar verse uit die Bybel uitgryp en hardloop nie. Ons moet God se woord reg lees. Ons sê vervolgens vir mekaar, ons moet Bybelboeke ken. Ons sê vervolgings vir mekaar ons in die Ou en die Nuwe Testament ken en weet wat doen die kruis. En toe het ons bietjie begin stil staan by die primêre waarde van die Bybelse wêreld, honor and shame. Vinnig na Johannes gekyk en gesien hoe Jesus kom om God se eer te herstel deur ons van deel ons deel te maak van God se ewige familie. Maar Paulus sê ook vir ons Jesus het alle uiterlike eer weggegee. Hy het nie gekom as 'n koning omring deur hemelse lêwagte en met hemelse glorie nie. Hy het 'n slaaf geword. Hy's gekruisig. Maar nou is hy Christus die Here. Hy het 'n nuwe naam. God het vir hom die hoogste eer in die heelal gegee. Glo jy in Jesus, dan het jy sy eer. Maar jy moet jouself ook op sy roete kry deur jou lewe prys te gee, deur Jesus se voorbeeld na te volg, sodat jy in sy eer kan deel. Wat 'n voorreg om saam te reis. Kom ons sluit af. Here baie dankie dat ons vandag 'n paar skatte in die woord kon raakloop. Leer ons Here om ook ons eer weg te gee soos U dit weggegee het. Dankie Here Jesus dat U die enigste naam is wat eervol genoeg is om ons almal te red. Ons eer U heilige naam tot in ewigheid. Amen. Sien volgende keer. Thank you.